loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die goed, heel laat die Heer loof. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige sonde vergeef en hy maak my sy kind laat alles in my